گلزارم زهرا هوا دارم زهرا منی گوی ما تلها علی بیچستی جزوی سستت من علیم ننجل جتم دنو باغرم دانه ارگی مهرجانم زهرا زهرا جانم زهرا زهرا جانم زهرا جانم زهرا جان زهرا جانم زهرا